kochani, widzicie te wszystkie piękne samochody, ten zapach paliwa, ten zapach palonej gumy na torze. Nie ma nic piękniejszego. Wiem coś o tym, bo czuję to prawie co tydzień. Wy też możecie to poczuć. Serdecznie zapraszam na Warsaw Moto Show, które się odbędzie od 25 do 27 października w nadarzeniu w TAK Warsaw Expo. Ja tam będę, bądźcie ze mną, spotkajmy się, porozmawiajmy. Musicie tam być. Serdecznie zapraszam.